We finished dissecting Zor's car, and only two technicians died in the process. A new record. A few of Zor's car phone messages were from the head of a pharmaceutical company that produces lady shampoo. I hope they have plenty on hand, because things are about to get hairy. And dirty. Thus the, the, the need for the shampoo. Получается, сквики клин? Ne? Da. Zor's people recognize you now, so you'll be going undercover for this mission. I hope you're not scared of heights. Data retrieved from Zor's car confirms information linked to us from a Dr. Lincoln. We have also heard news that Zor's lieutenant, Daniel Sands, has been researching a supervirus. We need you to infiltrate the lab and destroy that virus. Вот вопрос, у меня есть Death Engine, uh, Seat of Power, значит вот это. А у нас тут есть еще вот эти вот, да? Вот эти три операции пока непонятно. Vacation. Пока тоже непонятно. Так, давай сразу начнем. Мы уже посмотрели этот ролик. We believe Zoraxis is creating a deadly supervirus. We know Zor wants revenge on the agency, but this is a tad extreme. Get into that lab, and I'll walk you through making it Нифига, я реально antivirus. могу окошко вымыть. Breach detected. Так, да? Так, Attention Audio, Engage, After Rest, Antivirus, Research, After House. Так, это получается, ага, Management, Education, ага. это мне не интересно. Um, Так. мгм. Попробуем открыть. Laser tripped. Deploy- Оп, ID accepted. Понял, Security куда. disabled. Full disclosure, Agent, I don't really know how to make an antivirus. However, Sean in HR says you tested well in chemistry, so give it a go. Save millions of lives and don't blow yourself up. Не обращать внимания, что у меня уже как бы пройденная игра, да, то есть, ну, я прошел ее достаточно давно, чтобы забыть все. Ух. И. А, нейтрализовать вирус, положить вот в эту штуку получается. Точнее, вот в эту. Эм... Но это, судя по всему... Нет! Это не оно, походу. Давай вот это тоже туда заморозим к черту. Так. Книжки. О. Так, значит. Что у нас тут? А, мне нужно... Вот мне интересно, кстати кто-нибудь э, открывал это окно, не повреждая его? Так, у меня есть пробирка... Какая? 0,3. Синяя — это G. А, это у нас зажигательная, да? А мне нужно сделать R. R, чтобы Так, секунду. Это получается... А, 0,3. А это 11 Р. Так. Эм... Кислота, да? Y это 17 красный. А, а чё? А, R. АР. Или АТ. АР-7. Надо его открыть. Так. Чтобы сделать кислоту, мне надо G, 7 и Y. Это значит мы оставляем здесь. Ага, кислота. Ага. Agent, you've been spotted. Quick, act naturally. Чего? They ran off. I always knew you were intimidating. It's Он your убежал? stoic silence. Он сбежал. Надеюсь, он больше не появится. Так. Э, желтый, фиолетовый. Причем фиолетовый нужен... Одиннадцатый. Красный. К семнадцатый. Neutralization attempt blocked. Playing pre-recorded message. Found a conscience despite our threats. Well, I'm afraid you won't have a chance to use your antivirus. We're changing the timetable and launching the supervirus. Today. Вот это уже плохо. Agent, if that rocket launches with an active virus, millions will die. Neutralize that virus now. Надеюсь, что это кислота. Нет, это не кислота. Черт. Срочно. Эм, зеленый, да? А, АР и Ой, красный, красный. Давай. Есть. done, Agent. There will be no outbreak today. Let's get you out of there. Я сделал это. While not discreet, you did get the job done. Though I suppose discretion went